يعني انا بالعادي ما بصور السوق بس انه هيدا المنظر بس حابب كم واحد يشوفه انا هون ماشي آه، قدامي جبل الزباله هيدا معلم سياحي مهم بهالبلد وما تعتلو هم يعني ماشي على الخمسه ومش عم اسرع بس مش عم اقدر الكاميرا عندي ما انا واسعه كبايه تتلي الجبل وتقدروا تشوفوه كله آه، للاسف آه، للاسف يعني عن جد هيدا شيء آه، عيب بهالبلد آه، نعتبر حالنا نحن بلد شبه متحضر بس للاسف نحن مش بلد صفينا بلد زباله والاحلى من هيك قال شو نحن وزرائنا ورئيس حكومتنا ومسؤولين السياسيين بدهم يساعدوا يحلوا أشمة الشرق الأوسط وهن ملف زبالة ما بيعرفوا يحلوا ليش؟ لأنه بدهم يعبوا جيبهم اكيد اذا بدهم يعملوا حل للشرق الاوسط يعبي جياب العالم فيهم يساعدوهم